heerlijk. Vrienden hebben mij zo vaak gezegd. Jij, jij blijft niet lang alleen. Die woorden heb ik steeds weerlegd. Mijn hart behoorde aan geen Ik had mijn portie liefde wel gehad. De waarde hield niet meer van mij. Ik was verliefdheid meer dan zat. Toen kwam jij voorbij, voorbij. voorbij. Voorbij. Het rare was, ik had het niet verwacht. Ik vond je leuk zo voor een keer. Maar toen je wegging in de nacht, verlangde ik naar jou en naar veel meer. Ik kende je van lichaam niet van aan, Ik weet wel wat je bij je afscheid zei. Ga nou niet staan wachten voor het raam. Ik kom nog wel een keer ineens voorbij. Voorbij. Voorbij. voorbij. Oh, voorbij. De angst dat niemand van me houdt, die angst is nu voor goed voorbij. Voorbij is mijn onzekerheid, het zoeken naar de ware. Voorbij is het verlangen, wat jij hebt losgemaakt in mij. Voorbij. De dagen gingen zo voorbij. Ik miste je aanwezigheid. Jouw geur omringde mij. Langs ik wil je nooit meer kwijt. Voorbij. Voorbij.